今日投票结束后全部毁灭嘅。今次泛民嘅特首初选系一项创举，系让每一位市民都有一个机会参与呢个特首选举。多谢大家嘅支持。多宣传嘅啫，其实。喺大家一路走落始终而家请支持我基哥香港要公道，基哥好嘅，香港要公道。 公道！我要先至聲明，我要公道，两个要公道。我嘈住，我嘈住。我要先至聲明，無論係我哋搞嘅泛民初選，或者佢搞嘅泛民初選，對於香港特首選舉都係毫无影響嘅。我哋純粹系出人搏出名嘅啫。我系同我真人同小雞一樣，純粹係做宣情搏出名。今日最大嘅目的，第一我走來，始終都係搏出名。多謝大家，多謝大家，多謝多谢。 高先生，先生可不可以帮我？

唔可以提供俾我哋啦，咁我想問下點樣去令我哋去上圖咧？嗱，咁樣你可能要問翻上面唔係唔係問翻上面咁，有三阿基哥行過去都答唔到我喎，咁咁我可以唔經過先問。哦，咁你可能要再問阿基哥或者阿仁哥。咁或者你你哋可唔可以代我問基哥？因為基哥好似走咗，阿基哥咪走咗，我想問下。咁我想問下，如果咁樣阿基哥走咗，誒阿仁哥又唔喺度，咁你哋可唔可以幫我哋問下？我哋有冇咁嘅授權咧？ 嗱，呢個咧咁我要，睇下我處投到佢啦。你可唔可以留到咁即係話，咁即係我想投票又投唔到話你我唔知。係投票投唔到，而個我唔肯投嘅。唔係唔肯投啊！我係話我肯投嘅但禮。你唔係唔唔係，你選擇相信我哋啊嘛？咪即係唔係我，我唔係你咧，就已經搞清楚。嗱，先生，唔係先生，首先貴姓啊？貴姓啊？我我姓陳。陳生，我想話我想講係你係你哋提供唔到一啲證據要我哋信服喎。喂，誒係要。 你哋令我哋信服，唔係話我哋唔信你喎，我哋想信你，但你哋俾唔到一個令我安心嘅方案，我哋信你喎。 先咪搞清楚龍生問啊！咁我哋唔信你，我一直都話我會信你呢樣嘢。咁你會唔會見到嗰啲相關人佢哋會係誒？其實我哋可以要求㗎。嗱，咁你有冇做？我哋可以做，可以唔做。咁嗱，咁我哋要求，點解你反而調翻轉？如果係咁嘅，即係當我哋選擇相信嗰邊嘅人嘅時候咧，咁我哋就係選擇相信佢啦。但係咁，我哋就唔需要。但係我想問下，如果我點解我唔？我作為當我哋呢啲處理場合嘅時候咧，咁其實我哋嘅。